Freewin, cara. E não tem nem como. Vai ser só empurrada. Quer ver, ó? Esse cara aqui eu sei que eu posso ir. Porque vai ser o quê, ó? Outplay, ó. Viu? Dei o outplay, só que a jungle precisa ser bufada. Antigamente eu matava. Só tem lixo lá. Uh, tá, não. Oh, Vamos anotar uma parada também. Sem troll, velho. Isso foi feio, mano.